よしみんな起きたなパパまだ眠いよそうだよ文句を言うなえー、うちには母さんがいないんだからなだから早く起きてみんなで家事をするんだよわかるな 哎。 コキ、何やってんだお、スマホか。スマホやってんのか、お前。何無視してんだよ。え、スマホで何やってんだネット使ってるんだよ。ネットえー、今の子だなお、桜。桜もなんかやってんな。何やってんだよ。ネット使ってるんだよ。ネットネット。ネット使ってんのうん。えー、今時だな。 はあ今の子はネットで遊ぶのかうんへえおいおいさくら何引っ掛けてんだよ <laughs> そんな簡単にゃ引っ掛けるなってそんなんじゃな、はい、男にも簡単に引っ掛かるぞえー、なあそれだけはやめろなあお父さん悲しいぞ、うん、ね、うん、悪い男に引っかかるなよ分かったなうんさくらはい 桜はい桜はい桜はい元気だ元気だよお兄ちゃん何やってるのネットしてるんだよへえ私とも一緒だねそういえばさ学校で楽しいことあったあった何したの うん友達と、うん、遊具の猿渡りで遊んだ。へえ、私はね、学校でたくさん勉強を頑張ったの。そうなんだ。頑張ったね。うん、うん、頑張ったよ。じゃあ明日も学校頑張ろうか。頑張ろう。今の子は変わってんな Thank you.